那么我们怎么样使五脏气由阴转阳？就是刚才那个口诀，叫“燃”，燃烧的“燃”。你必须这个使自己五脏六腑里面的光都能升起来，然后燃，使里面的阴得以转化成阳。说这是。 修炼中很关键的这个部分，那么怎么样才能够燃呢？这个你不能够把自己弄把火点了吧，对不对啊？既然要燃烧啊，那我投在火里面，凤凰人家进火里就重生了，你进火就成骨灰了，所以你只能自燃，就是自己燃这把火，这个。 就是什么？要练功夫。无论你学佛、你学道、你学任何一个门派，你不懂得这个“燃”的这个功夫，你不可能转变自己的喜怒哀乐、悲恐惊七情六欲。你只有把体内的气转换了，你才能够。 真正的转换自己的情绪，说有时我想发脾气，是你的意念想发脾气，不是，是你的体内的肝脏里面的气太阴，这个阴的木，它要让你发脾气。说是有的时候你的发脾气叫下意识的发脾气，什么意思？ 你发完脾气才发现自己后悔了，不应该发脾气。你刚才为什么不能控制自己不发脾气呢？你因为是不受你的意识控制的，那个炸药包点着火一定会爆炸的。你坐在那儿，你把炸药包点着了，然后在那念咒：“阿弥陀佛，阿弥，不要爆炸！阿弥陀佛，不要爆炸！阿弥，等会儿还是爆炸了，不是吗？” 说你非得把肝里面的那个阴阴木给转喽，转了没有那个炸药包了，试试你用不用念佛法？用，但是你你讲的那个念佛法是假的，你在那念阿弥陀佛名号，念什么？你想压制的是假的，你要用换气法。 同样念阿弥陀佛，你要往内里面使五脏六腑震动，使那个气能够光化，这就念对了。你说我要念十万声，念一万声，念多少遍？越念越想发脾气，越念越完蛋。什么原因？你没有念对，没有向内念，没有真正转化物质。 这个在在后面要教给大家这些方法，就是通过念佛，你真能转化五脏六腑的这个阴阳气。观转光是你把它转成阳还不行，你还要转到真的这个水平。我们说一种物质，金木水火土五种物质都有三种属性，除了阴阳属性，还有一种属性叫真。真的就是。 它是什么？就是一种光明，没有阴阳属性，超越阴阳属性。所以是，这是我们修炼要重视的。那么，转化的要成光，要自然，要靠什么？要靠什么？说是你们现在人有福，都用过液化气吧？以前都是烧草木的。 现在用液化气，gas，然后要有气，要有气，万气本根，要有气才能燃烧。这个气就是德，道德的德就是德明能量，德明能量有了，你才能够自燃，你才能够用这个。 燃起来的光，去化自己体内的阴阳。